chérie, mon cœur, mon amour, je sais pas comment t'appeler dans ma tête, c'est confus, c'est sûr, je suis ce que je désire. soit trop tard Le criage, y'a tellement de noué que j'ai envie de John Il n'y a aucune meuf qui à la chérie Ni même une meuf qui me doux flipper quand tu le doux T'es la seule qui réussit, dans ce mais je ne même les deux La knife ça me soit m'échapper C'est ma pensée à toi, pousse-toi la récupérer J'ai mon J'ai du tard. des sauts de nos ancêtres. En Afrique, là-bas, pas besoin de trucs pour être riche. La tête de nos pères, la nature de nos mères, on est dans les ténèbres, nos padres réfléchissent comme des panthères. Hein? Alors le brandem, c'est pas des comme Kopo, Joss, mais le Brandem, c'est le du ticket. Ma tête, mon corps, c'est à pro, mon texte, mon flex, c'est à pro, le son dans mes veines, c'est à pro, ma life, mon flex, c'est à pro, ma job, ma jongle, ma chèque. Le jazz, les pays, la bouillie, coupé, décalé, ma cosa ça. sauter ça vient de chez nous. Je suis très fier, très content d'être africain. Pas ça. tu ne peux pas battre, faut pas forget, tu montes tu descends, avec tout ça papier, ton corps ici, ça va pas, tu as faux. Tu m'aimes, tu me suis, tu m'aimes pas, vas-y, fuis, ma richesse que j'ai, ma mon esprit, mon style, c'est là où il provient. Mais je vous un oui, le big game ici c'est nos vieux, nos présidents comme des marionnettes, nous sommes tous africains mais pétronettes, nos présidents sont des malhonnêtes, des mercenaires au service de leurs мой лучший друг. Эй, Патрик, самый лучший друг. Дружба это не как вражда. С друзьями веселиться всегда, а с братами время проводить зря. Люди любить, что ненавидеть. Ваши аплодисменты, Дидон Джи!